Bienvenidos a la Academia de Golf de Río Real, en Marbella. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir pegar una bola baja contra viento y cómo conseguir pegar una bola alta. Para dar la clase de hoy nos ayuda Ana Peláez, que es jugadora de Río Real y componente del equipo nacional sub-16 y handicap más 2. Bueno, lo primero que queremos comentar es que para conseguir pegar una bola baja, que muchas veces no hace falta cuando tenemos viento en contra, vamos a conseguirlo a través de hacer un swing más corto en la subida, un backswing más corto. Hacer un swing más corto hace que el impacto sea un poquito más directo y como consecuencia la bola va a salir un poquito más baja. Lo que también recomendamos es que algunas veces cuando el jugador hace el swing más corto quiere ganar esa distancia a, base de hacer el movimiento más rápido, con lo cual cuanto más velocidad la bola vuelve a subir, con lo cual recomendamos hacer un swing más corto pero con un swing suave, no, muy enérgico y es recomendable por lo tanto coger un palo más para que la bola consiga hacer esa distancia. A ver Ana, demuéstranos cómo haces una bola baja. Muy bien, un backswing corto, suave, la bola sale baja. Ahora vamos a conseguir pegar una bola más alta de lo normal. Algunas veces con viento a favor queremos ganar distancia o salvar algún obstáculo. Para conseguir este vuelo de más altura vamos a hacerlo a través de alargar el backswing, hacer un backswing un poco más largo y con la acción de mano la cara del palo llegará un poquito ascendente y conseguiremos una altura mayor en el golpe. A ver, Ana, un golpe alto con un backswing más largo. Pues nada, os invitamos a que entrenéis estos dos tipos de golpes porque seguro que en alguna ocasión en el campo os hará falta y así seréis mejor jugadores.